おい 음. った魚そいつ使えないねてんじゃねえよなんだマジだろ How are you? dia. ね boy. Yeah.